ebwana bwana, stori nyingine siku ya leo kutoka Stein TV ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea bwana. Kuna interview moja ambayo amefanya Swissbeat, the really Swissbeat, na amezungumza vitu vingi sana kuhusiana na wasanii ambao yeye ilikuwa, uh, ilikuwa sababu ya kuwatoa. Sasa Swissbeat anadai kuwa yeye ndiye mtu wa kwanza kumtambulisha star kutoka Nigeria kama Burna Boy na Wizkid, ehe, kwa huko Marekani kucheza nyimbo zao wakiwa na mke wake Alicia Keys. Sasa ni kama Swissbeat na familia yake wamekuwa na tabia ya kujirekodi wakicheza nyimbo za wasanii mbalimbali duniani kama hapa Tanzania nyimbo za Star, Diamond Platinum amekuwa akijirekodi mara kwa mara na Alicia Keys wakiwa wanafurahia wimbo huo. Na mbali na hivyo, waliwahi kuonekana wakiwa wamependezwa na muziki wa singeli kupitia wimbo wa Meja Kunta na Ravarava, wimbo unaitwa Wanga. Dizaini gani? Uh, muziki wetu unakwenda mbali sana, lakini pia ukiachana tu na wasanii wetu wa hapa nyumbani uh, Wizkid pamoja na Burna Boy, wasanii wakubwa sana kutoka Nigeria hao. Swizzbeat anasema yeye ndio sababu ya kufanya watu hawafahamu, kwa sababu pengine walikuwa wanaimba na hawafahamiki. Yeye alikuwa akipata zile ngoma na anajaribu kuziangalia, then anajua uzuri wa ngoma iko wapi, producer amefanya kitu gani, then na yeye anaendelea kufurahia. Wakati anapoendelea kufurahia na kushare baadhi ya clips uh, akaunti uh, zao za Instagram, ndipo watu wanakuwa wanaelewa, okay, ngoma ni kali, kaimba nani, ndio waanze kumfuatilia. Okay, kumbe ni Wizkid, kumbe ni Burna Boy, umeona, kumbe ni Lavalava, kumbe ni Meja Kunta na vitu